қайырлы күн біздің ютуб арнамыздың көрермендері ә, бүгін кезекті шығарылымды өздеріңіздің назарларыңызға ұсынғалы отырмыз шығарылым болғанда ә, бұл жолы біздер қазақстанда енді ғана басталып жатқан жеңілдетілген автонесиелеу бағдарламасы жайлы азды кемді ақпарат бергіміз келіп отыр ә, және оның кейбір түйткілді кейбір э, мынау қарапайым азаматтарға қажет бәлкім қажет емес тұстарын э, жеткізгіміз келеді э, жалпы биыл бұл бағдарлама басталады дегелі біраз уақыт болды ақыры осы мамыр айының 16 жұлдызында индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі бағдарламаны іске қосты бағдарлама несімен ерекше біріншіден бұл төрт пайыздық жылдық ә, э, ставкамен несиелейді бұл әрине қазіргі қазақстандағы ең төменгі пайыздық ставка егер сіз э, басқа банктердегі ә, коммерциялық автонесиелеу бағдарламаларына барғыңыз келсе ол жерде 20 пайыздан төмені жоқ және ол жерде міндетті түрде алғашқы жарна төлейсіз ол да 20 пайыздан кем болмайды ал бұл жерде алғашқы жарна жоқ алғашқы төлем жоқ төрт пайызбен жылына несие төлейсіз сөйтіп су жаңа автокөлік мінуге мүмкіндік бар ә, тағы бір ескере кететін жайт автокөліктердің барлығы қазақстанда құрастырылған автокөліктер ғана осы автонесиелеу бағдарламасына қатыстырылады ә, сыйақы мөлшерлемесі айттық жылдық төрт пайыз одан бөлек ә, кредит беру сомасы 10 миллион теңгеден аспайды э, қаржыландыру мерзімі жеті жылдан аспайды бастапқы жарна нөл пайыз жаңа айтып өттік және э, көлік құралының құны 15 миллион теңгеден асып кетпеуі керек міне осындай негізгі шарттары бар э, бүгін енді біраз адам автосалондарды толтырды бағдарлама басталды дегелі біраз адам автосалондарды толтырды қазір ә, э, барып келіп жатқан таныстарымыздың айтуынша ол жерде кезек өте сұмдық оны әлеуметтік желіден өздеріңіз де көріп отырған шығарсыздар э, дәл осындай ажиотаждың болатындығы ә, анық еді негізі ә, бірақ ә, көлік жоқ салондарда салыстырмалы түрде өте аз көлік тапшы сондықтан бағдарлама әдегенде жақсы жұмыс істеп кетеді дегенге ә, сену қиын десе де енді э, бағдарлама жайлы ә, таныстырып өтейік ә, бұл жерде төрт екінші деңгейлі банк осы бағдарлама бойынша азаматтарға несие береді олар банк центр кредит халық банк евразиялық банк және форте банк және бір әңгімелер айтылып жатыр ә, freedom finance банкте осы қатарға қосылуы мүмкін ал ә, бағдарламаның <clears throat> бұл жүргізушісі Э, өнеркәсіпті дамыту қоры э, осы қор өкілдерінің айтуы бойынша егер банк жаңағы несие беріп жатқан банктердің шама шарқын жобалаймыз дейді алдағы екі үш ай көлемінде содан кейін жаңа қаржы институттары қосылуы мүмкін қатарға жаңа айттық қой біз автосалондарда адам өте көп дедік тіпті осы ә, бағдарлама аясында көлік алып қалу үшін ә дегеннен банктің өзіне тікелей тартып жатқан азаматтар да бар бірақ айтып өтеміз банкке барудың қажеті шамалы бірінші кезекте автосалондарға бару керек сол жерде банк қызметкерлері отырады жалпы ә, жеңілдікті кредит беру бағдарламасына қатысудың негізгі негізгі қадамдары қандай айтып өтейікші біріншіден ә, тұтынушы яғни осы автонесие бағдарламасы аясында көлік алғысы келетін азамат ең бірінші кезекте авто салонға барады авто орталыққа жүгінеді сөйтіп ол жерде өзі алғысы келетін автокөлікті таңдайды одан кейін ә, қарыз алушыға көліктің вин кодын көрсете отырып ә, 5 ә, күннен аспайтын мерзімге төлемге шот береді ә, төлем жасайды осы вин кодты алғаннан кейін тұтынушы банкке барады яғни жаңағы э, төлем шотымен жүгінеді банкке барып ә, төртінші кезекте э, банк тұтынушының өнімі өтінішін қабылдап алғаннан кейін ә, оны электронды кезекке қояды одан кейін міндетті түрде оның несие тарихы міндетті түрде оның төлем қабілеттілігі тексеріліп барлығы оң болған жағдайда банк шешім қабылдайды мақұлдау немесе мақұлдамау ә, сөйтіп ә, мақұлдаған жағдайда кепілдікті хат береді тұтынушының қолына алтыншы кезекте ә, кепілдік хатты тұтынушы ә, алуы керек және алғаннан кейін ол автокөлікті тіркеу үшін қайтадан дилерлік автоорталыққа келеді одан кейін ә, тұтынушы кепілдік хатты алған сәттен бастап 10 күннен кешіктірмейтін мерзімде банктік қарыз шартын рәсімдейтін болса онда тұтынушы кезектен шығарылады ә, айта кету керек өтінім бергеннен кейін тұтынушы таңдап алған автокөліктің көліктің моделін маркасын ауыстыра алмайды о баста өзі қандай көлікті таңдады сол бойынша қалады ә, ал ә, бас тартқан жағдайда оның электрондық ә, кезектегі оның кезегінің күші жойылады және оның орнына жаңа қатысушылар келеді ә, жалпы айта кетейік бір адам екі жылда бір мәрте ғана осы несиелеу жеңілдетілген несиелеу бағдарламасына қатыса алады ә, жаңа айттық қой біздер төлем қабілетін тексереді несие тарихын тексереді деп бұның барлығын банк өзі реттейді ә, бірақ ә, осы өтінімді олар ә, мақұлдағаннан кейін барлығы жақсы біз бұл азаматқа кредит береміз дегеннен кейін тұтынушы өзінің мәртебесін ә, сол банктың онлайн платформаларында тікелей қадағалап отыра алады қандай процесс қалай болып жатыр ә, кезек алға жылжып жатыр ма көлік келе жатыр ма деген мәселелердің барлығын ә, тұтынушы өзі қадағалап тексеріп отырады өнеркәсіпті дамыту қорының қатысуынсыз бізде 2015-2018 жылдары осындай бағдарлама болған автокөлікті жеңілдетілген несиемен берген ә, біраз азаматтарымыз ә, жақсы жақсы көліктерді алып қалды сол жолы қазір көріп отырғанымыздай ол көліктердің бағасы қымбаттап кеткен Э, біршама өте қатты қымбаттаған э, бірақ э, сол кезде кезекке тұрып жаңағы қазақстанда құрастырылған арзан ә, енді пайыздық ставкасы арзан көліктерді алғысы келген азаматтардың барлығы бірдей алған жоқ қой бағдарлама 2018 жылы аяқталып қалды ә, міне сол азаматтардың кезегі осы жолы күшінде тұра ма деген сұрақ туған еді бұған да жауап берілді ол кездегі кезек тың күші жойылады яғни осы жолы кезекке тұру ә, жаңадан жүргізіле бастайды бұл туралы ә, осы өнеркәсіпті дамыту қоры төрағасының орынбасары ринат ғаппаров деген азамат айтқан ә, бағдарлама аясында қандай көліктер ұсынылады бұлар ә, шевролет hyundai джак электромобильді автокөліктері және ә, лада мен рено ә, міне осы көліктерді Э, арзан пайыздық ставкамен э, тақымға басуларыңызға мүмкіндік бар енді жаңа айтып өткеніміздей көлік бағасы өте қымбаттап жатыр бізде былайғы жаңағы пробегпен дейміз ғой жүрілген автокөліктердің өзі де қымбат салондағы көліктер де қымбат неге өйткені бұған пандемия әсер етіп жатыр басқа да факторлар бар дейді, дейміз ә, микрочиптер әлемде тапшы болып жатыр сөйтіп бұл әлемдік автокөлік өндірісінің Э, әсерінен біздің нарықтағы де қымбаттап жатыр деген уәж айтылады ал э, біздің министрлік индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі қазақстандағы отандық жаңағы автокөлік дейміз ғой яғни бізде құрастырылған автокөліктердің бағасы неге қымбат дегенге былай жауап береді олардың айтуынша өндірістің шығыны бар ә, жұмысшылардың еңбекақы төлемі бар сатып алу бағасы бар көлік бөлшектерінің логистикасы бар жеткізілуі яғни көлік компоненттерінің одан кейін инвестициялық міндеттеме бар заводтың өз маржасы бар сұрайтын ә, және дилерлер мен дистрибьюторлардың шығыны осының барлығы айналып келіп көліктің жалпы құнына әсер етіп тұрған жағдай бар бұдан бөлек ведомство пандемия салқыны әлі тарқаған жоқ дейді оның да әсері бар яғни оның қандай әсері бар қазір пандемия бізде жоқ қой дейміз ғой бірақ шын мәнінде келгенде бұл өндірістік тізбектердің логистикалық тізбектердің әлі де болса толық жұмыс істемей тұрғандығына байланысты туындап отырған әсерлер кері әсерлер және ә, айтып отқанымыздай жаңағы көлікті жасап шығаруға қажетті бөлшектердің тапшылығы да бұл әлемдік нарықтағы бар нәрсе осы бағдарлама үшін үкіметтен 100 миллиард теңге бөлінді 100 миллиард теңгенің отыз миллиарды авто автобус парктерін жаңартуға жұмсалады қалғаны осы жеңілдетілген автонесиелеу бағдарламасына құйылады бірақ осы ақшаның өзі банктің шоттарына әлі келіп түспеген банк шоттарына келіп түскен жоқ дейді Э, мысалға халық банк э, баспасөз қызметінің айтуынша халық банк пен өнеркәсіпті дамыту қорының арасында әлі келісім жүріп жатыр қол қойылған жоқ құжатқа сол себепті де э, біздер жеке тұлғалардың жеңілдетілген авто алу туралы өтініштерін қабылдай алмаймыз дейді осыған ұқсас ақпаратты өзге банктер де таратып отыр сондықтан дәл қазір бағдарлама басталып қызу, қызу түрде жүріп кетеді деуге әзірге негіз жоқ сияқты қаржы сарапшыларының айтуынша осы 100 миллиард теңге бөліп жеңілдетілген автонесие бағдарламасын ұйымдастыру бұл үкімет үшін аса тиімді нәрсе емес бірақ қарапайым халық үшін тиімді әрине көліктің бағасы қымбат ә, салондарда көлік жоқ бірақ әйтеуір олар келет мейлі екі үш ай күтсеңіз де мейлі төрт бес ай күтсеңіз де жаңа көлік келеді сіз рәсімдейсіз сөйтіп автокөлікті боласыз ә, және төрт пайызбен төлеу деген бұл әрине біздің экономикалық жағдайымызда өте тиімді Э, мысалға э, қаржы сарапшысы андрей чеботаревтың айтуы бойынша э, қазір біздің ә, несиелеу ставкасы төрт жылдық төрт пайыздық бұл инфляциядан да төмен болғандықтан бағдарлама бюджет үшін өте тиімсіз ә, сонымен бірге көліктердің жетіспей жатқандығы да бұл бағдарламаның жағымды ә, пиарын қалыптастырмайды дейді Ә, дегенмен бағдарламаға қатысу керек депозит жылдық 14,9 пайыз әкеліп тұрғандықтан несиенің 4 пайызбен берілуі тегін ақша сияқты көрінеді депозит бойынша ставка 4 пайыздан төмен түспейінше бұл несиені алдын ала жауып тастауға болмайды егер сізде артық ақша болса онда оны депозитке жіберіңіз немесе басқаша жұмыс істетуге күш салыңыз дейді чеботарев яғни бұл жерде ә, бұл экспертті айтқысы келіп отырғаны Э, онсыз да автонесие жылдық төрт пайызбен беріліп отыр э, бұндай төмен ставкамен беріліп отырған несиені алдын ала төлеп құтылып бастаймын деудің мәні жоқ яғни э, одан да сіз оны депозитке салыңыз 14-тен жоғары оннан жоғары кемі пайыздық ставкамен табыс әкеледі ғой сіздің салымдарыңыз сондықтан да оны ал депозит ставкасының бұл төрт пайызға дейін түспейтіндігі белгілі сондықтан да ә, бұндай кредитті алдын ала жабудың мәні жоқ әрине сіз жеті пайыз жиырма отыз пайызбен несие алып оны алдын ала біржола жауып құтыламын дейтін болсаңыз ә, онда ол не орынды ал бұл жағдайда өйтіп алға жүгірудің керегі жоқ дейді сарапшы міне қадірлі көрермен ә, қазақстандағы қолға алынып отырған жеңілдетілген автонесиелеу бағдарламасының жалпы ә, мазмұны осындай азаматтарға бірінші кезекте автосалонға баруға сол жерден винкод ә, төлем ә, шотын жасауға және содан кейін банкке баруға банктен тиісті мақұлдауды тиісті кепілдік хатты алуларыңызды сұраймыз содан кейін қайтадан дилерлік орталыққа келулеріңіз керек сөйтіп сіздер өз мәртебелеріңізді толыққанды анықтай аласыздар э, және өзіңіз өтініш берген банктің платформасында өз мәртебеңізді қадағалайсыз және осы хабардар болып отырасыз сондай ақ азаматтардың бір емес бірнеше банкке қатар өтініш беруге де мүмкіндігі бар екендігін ескерте кетейік біздің шығарылым осымен тәмәм, қадірлі көрермен біздің ютуб арнамызға жазылыңыздар лайк қойыңыздар бөлісіңіздер және коммент қалдырыңыздар бізбен бірге болыңыздар рахмет